Ευχαριστούμε που ήρθατε για άλλη μια φορά στη σκηνή της α, Στέγης, Γραμμάτων και Τεχνών. Α, βλέπω κόσμο ακόμα και έρχεται και είναι ενδιαφέρον το πόσο, το πόσο μεγάλη, το πόσο πολύ το κοινό... Λοιπόν, να, να κλείσουμε πρώτα τα κινητά μας. Να καθίσουμε όσοι είμαστε εδώ. Είμαστε όλοι εντάξει, ναι. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στη σκηνή της στέγης για άλλη μια ακόμα φορά. Όλοι γνωρίζετε γιατί είμαστε εδώ σήμερα. Ε, είμαστε για να συνομιλήσουμε με δύο από τα μέλη ενός γκρουπ, με το οποίο όλοι λίγο πολύ ασχοληθήκαμε τα τελευταία χρόνια, ακούσαμε γι' αυτό, ακούσαμε να συζητιούνται, είδαμε τις δράσεις τους, είδαμε τις μετέπειτα δράσεις τους, είδαμε κομμάτια από τη ζωή τους. είναι εδώ να συζητήσουν μαζί μας δύο από τα μέλη των Pussy Riot και τις καλωσορίζουμε στην Ελλάδα. Για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως γιατί... θέλω... Λοιπόν, είναι μια ταινία που παρουσιάζει εμάς από τον Γευγέη μετά, τον ένα φίλο μας. Είναι καλός σκηνοθέτης. Η ταινία όμως είναι περίπου δύο Έκανε λοιπόν ένα μικρό τρέιλερ που είναι η περίληψη, η ουσία της ταινίας. Ο Γευγένη πήρε άδεια ε, πήρε την άδεια να πάρει όλες τις ταινίε που είχαν γυριστεί, που είχαν ληφθεί ε, μέσα στα δικαστήρια. Αυτό είναι δύσκολο. Και αφού απελευθερωθήκαμε λοιπόν, βγήκαμε από τη φυλακή μετά από κάποιες μέρες, για τους ε, ανθρώπους που είναι πιστοί δεν είναι πολύ πιστοί στη Ρωσία που καταλαβαίνουν ότι η Εκκλησία τους χρησιμοποιεί. Δεν είμαι εγώ θρησκευόμενη, δεν είμαι πιστή, αλλά η οικογένειά μου είναι θρησκευόμενη. Μεγάλωσα σε οικογένεια που πιστεύει και τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Η πίστη είναι κάτι το πολύτιμο. Ο θεσμός αυτός όμως θέλει απλώς να χρησιμοποιεί τους πιστούς ε, να βγάλει, για να βγάλει λεφτά. Σε κάνουν να πληρώσεις γιατί σου λένε ότι θέλει ο Θεός να πληρώνεις. Σοβαρολογώ. Όταν ξεκίνησε η δίκη των Pussy Riot ήμουν στο σχολείο ακόμα και ήμουν απλώς μια έφηβη, δεν συμμετείχα στο κίνημα και έλεγα ότι... θα έρθει ένα μικρόφωνο, πρέπει να κάνετε τις ερωτήσεις σας στο μικρόφωνο. Θέλω καταρχήν να σας πω ότι πραγματικά θαυμάζω αυτά τα οποία κάνετε στη Ρωσία. Ζω και εγώ σε μια χώρα ορθόδοξη που μοιάζει πολύ με τη Ρωσία. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνατε και που συνεχίζετε να κάνετε. Να ρωτήσω το εξής, ώστε τον πιο γρήγορα. Η Εκκλησία στην Ελλάδα είναι επίσης πολύ ισχυρή. εμπλέκεται σε όλα τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Ε, ας πούμε, κάνει λογοκρισία σε ό,τι δεν της αρέσει. Φερρυπίν ε, λογόκρινε ένα έργο τέχνης που παρουσιάστηκε εδώ στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών πριν από μερικά χρόνια. Χρησιμοποιούν ε, γλώσσα μίσους για οτιδήποτε δεν τους αρέσει, κυρίως για τους ε, μετανάστες και το, τα άτομα ΛΟΑΔ, ΣΥΝ. Ε, η... Η κυβέρνηση θα πάει καλά με την Εκκλησία, ακόμα και αυτή η κυβέρνηση που θεωρεί τον εαυτό της αριστερό αλλά είναι νεοφιλελεύθερη. Ας πούμε, δίνουν ε, επίτημα διδακτορικά και λοιπά στην Εκκλησία για να καταλάβετε πόσο δυνατή είναι η Εκκλησία στη χώρα μας. Κοινωνικά και πολιτικά η ελληνική κυβέρνηση ε, ασκεί αστυνομική, ισχυρή αστυνομική βία εναντίον αυτών που πάνε να εκφραστούν στο δρόμο. Και ναι, τελειώνω. Και το τελευταίο είναι ότι έχουν καταστήλει και θέλουν να σταματήσει οποιαδήποτε κατάληψη. Ακόμα και καταλήψεις που γίνονται από πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή. Αυτά τα λέω για να σας δείξω πόσο ισχυρή είναι η Εκκλησία και πόσο η κυβέρνηση είναι, συνεννοείται με την Εκκλησία. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι η εξής. Στο όνομα του νεοφιλελευθερισμού η κυβέρνησή μας, η οποία κάνει όλα αυτά εναντίον αυτών οι οποίοι θέλουν να τις αντιταχθούν, η κυβέρνηση λοιπόν, μέσω των Δήμων, ναι, ναι, τελειώνω, συνεργάζεται απόλυτα με πολλά ιδρύματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω, Ποια είναι η γνώμη σας για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τα ιδρύματα τύπου Ίδρυμα Ονάση, δηλαδή στέγη γραμμάτων, που συνεργάζονται λοιπόν με την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που κάνει όλα αυτά Ας πούμε, η στέγη γραμμάτων και τεχνών που σε κάποια έργα συνεργάζεται απόλυτα με την κυβέρνηση η οποία κάνει όλα αυτά τα πράγματα εναντίον αυτών που διαδηλώνουν, εναντίον του λαού, εναντίον της πολιτική. Ε, τι πιστεύετε για όλα αυτά. Αυτή ήταν μια μεγάλη ερώτηση. Επειδή είπα τρεις ερωτήσεις, μήπως θέλατε σε αυτή την ερώτηση να απαντήσετε και μετά να συνεχίσουμε. Κοιτάξτε, ήταν μια διάλεξη αυτή, λέει η κυρία. Αλλά ήταν ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ήταν μια αναφορά σε αυτά που είπα και σε αυτά που θα πω τώρα. Δύσκολη ερώτηση διότι δεν μπορώ εγώ να αντιληφθώ απολύτως τη δική σας εμπειρία, εσείς ζείτε στην Ελλάδα, αλλά η κατάσταση στη Ρωσία σε σχέση με τις ΜΚΟ και άλλους τέτοιους φορείς, λίγο πολύ είναι ίδια, αλλά... Αλλά από την άλλη μεριά, αν δεν σας αρέσει αυτή η συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ και κυβέρνησης, κάντε κάτι εναντίον. Ναι, βρείτε κάτι και κάντε το. Βρείτε μία μέθοδο. Όχι, η ερώτηση ήταν τι πιστεύετε εσείς. Αν κατάλαβα καλά την ερώτηση, ας μην κάνουμε διάλογο. Ποια είναι η γνώμη σας με φορείς οι οποίοι συνεργάζονται με την κυβέρνηση. Αυτό το ίδιο το Ίδρυμα. Δυστυχώ δεν χρησιμοποιεί μικρόφωνο ο κύριος πλέον. Δεν ακούγεται. Γιατί... Ωραία. Αυτό το ίδιο το Ίδρυμα ε, έλαβε στάση, μια στάση και προέτρεψε τον ελληνικό λαό να ψηφίσει υπέρ της ε, παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το γεγονός ότι το δημοψήφισμα είχε άλλο νόημα. Αυτό το Ίδρυμα το υποστήριξε έλαβαν λοιπόν μια τέτοια στάση και προ, προέτρεπαν τον κόσμο να ψηφίσει ναι στο δημοψήφισμα. Ιδρύματα σαν και αυτό δεν πρέπει να κάνουν τέτοιες ενέργειες. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά κάνετε μία... Υφαρπάζετε, μην κάνετε μια αρπαγή, υφαρπάζετε την εκδήλωση αυτή για κάποιο άλλο λόγο. Εγώ κάθομαι εδώ και προσπαθώ να δώσω το λόγο σε όλους και οι πάντες μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε, όμως έχουμε δύο προσκεκλημένες και ας επιτρέψουμε στις δύο προσκεκλημένες μας να μας πούν αυτά τα οποία πιστεύουν. Αν τώρα βλέπω κάποιο νόημα στην ε, όλη η συζήτηση και εγώ θέλω να σας, επιτρέψω να επιτρέψω ελεύθερα να εκφράσετε τις απόψεις σας. Ερώτηση λοιπόν, τι πιστεύετε για ιδρύματα, για ΜΚΟ και νέους τρόπους χρηματοδότησης που σας στηρίζουν, που είναι φορείς οι οποίοι σας υποστηρίζουν οικονομικά ή άλλος. Είστε κατά, είστε εναντίον όλων των ΜΚΟ, όλων των φορέων. Και πώς κάνετε τη διαπραγμάτευση μεταξύ ημών με ύψιον, με και τέτοιων φορέων που επιθυμούν ενδεχομένως να χρηματοδοτήσουν τα δικά σας project. Uh, Μήπως μπορείς να πλουστεύσεις λίγο την ερώτηση, να την πεις με πιο απλά λόγια την ερώτηση. Ναι, με απλά λόγια μπορώ να πω το εξή λοιπόν. Ε, θέλετε να συνεργαζόσαστε με ιδιωτικά ιδρύματα για να προστατεύσετε και να προωθήσετε το έργο σας. Έχουμε συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα, όχι με κρατικούς φορείς, ποτέ με κυβερνήσεις. Εξαρτάται, γιατί στη Ρωσία το θέμα των ιδρυμάτων είναι πάρα πολύ απλό. Είναι ιδρύματα που εργάζονται, υπάρχουν ιδρύματα που εργάζονται μόνο για την κυβέρνηση και αυτό είναι απολύτως προφανές. Αν δεις τι κάνουν το έργο τους, δεν έχει σημασία αν πρόκειται για ίδρυμα εκπαιδευτικό, πολιτιστικό ή άλλο. Βλέπεις τη δράση τους και γίνεται σαφές ότι εργάζονται για την κυβέρνηση και ότι η πολιτική τους δεν θα αλλάξει ποτέ. Υπάρχουν κάποια ιδιωτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικά, που δεν συμμετέχουν πάντοτε στην πολιτική. Εκπαιδευτικά, πολιτιστικά ή άλλα, περιβαλλοντικά. Όλα αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα υφίστανται επίθεση από την κυβέρνηση αμέσως, επειδή η κυβέρνηση φοβάται τα ιδρύματα. Υπάρχει και ειδικό νόμος κατά των ιδρυμάτων αυτών. Ας πούμε, αν είσαι ένα ίδρυμα και ασχολείσαι με τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό, ας πούμε ε, ε, κάτι σαν την Greenpeace, αλλά σε, μικρό σε μέγεθος και τοπικό και παίρνεις ε, χορηγίες από αμερικανικά ιδρύματα ή κάποιος Γερμανός σου στείλει χρήματα για να σε υποστηρίξει, θα θεωρηθείς ξένος πράκτορας, ξένος παράγων που δρά κατά της κυβέρνησης. Και άμα συστηματίσουν ως ξένο παράγοντα, ξένο πράκτορα για αυτά τα οποία κάνεις, τότε αρχίζεις ε, και υφίστασε πρόστιμα και φορολόγηση και βεβαίως τα μικρά ιδιωτικά ιδρύματα στη χώρα μας δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό. Έτσι η κυβέρνηση τα κλείνει ουσιαστικά, τα αναγκάζει να κλείσουν. Υπάρχουν λοιπόν ιδρύματα στη Ρωσία και αλλού που προσπαθούν να συνεργαστούν μαζί μας. Αν είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα συνεργάζεται με την κυβέρνηση και απλώς θέλει να ε, κερδίσει από εμά και τις εμφανίσεις μας, αυτό δεν μας αρέσει. Αν όμως το ίδρυμα κάνει κάτι χρήσιμο, γιατί όχι. Ενδεχομένως αυτή να είναι η απάντηση. Δεν είμαι ίσως αρκετά έξυπνη να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Δεν ξέρω. Είναι επίσης σημαντικό να πω ότι έχουμε πολλά, έχουμε χρήματα από τη Ρωσία, αλλά είναι, οποιοδήποτε, είναι σαφώς αδύνατον ε, ε, ρωσικά χρήματα να χρηματοδοτήσουν ε, τη Ζώνα γιατί οι επιχειρήσεις των χρηματοδοτών θα κλείσουν ταχύτατα. Ο κύριος Παπα-Νικολάου, θέλω να σας πω ότι μ αυτό που μου αρέσει με το χώρο αυτό. Αυτό που είπατε ακούστηκε και πολλοί θα συμφωνήσουν και άλλοι θα διαφωνήσουν. Εγώ και εγώ την άποψή μου. Όμως εδώ έχουμε ένα χώρο ε, ελεύθερης έκφρασης και αυτό μπορώ να σας το εγγύθω. Ό,τι μπορούμε να πούμε, το λέμε. Ασκήστε λοιπόν αυτό το δικαίωμά σας. Δυστυχώς δεν ακούγεται ο, ο μιλητής. Τώρα προσπαθείς να με τρομοκρατήσεις, λέει ο κύριος Παπα-Νικολάου. Τώρα κάνεις κατάχρηση. Όλοι σε ακούσαμε. Θέλεις να μιλήσει για, το, για τη στέγη γραμμάτων για τη Η, η μία κοπέλα. Ας ξεκαθαρίσουμε το πρόβλημα. Ο κύριος Παπα-Νικολάου αναγκάζει τον κόσμο να φύγει. Έχεις μονοπολίσει την κουβέντα. Μετέφρασε την ερώτησή μου όπως ήθελες. Δεν Όποια και αν ήταν η ερώτησή σου, ήταν μακροσκελέστατη και ενδεχομένως δεν την κατέλαβα καλά. Ζητώ συγγνώμη και θέλω να περάσω σε άλλες ερωτήσεις ανθρώπων που αισθάνονται ότι θέλουν να ε, πούν κάτι, ας το πούν. Είναι ελεύθεροι να το πούν. Αυτό ήθελα να πω. Ερώτηση. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ στην Ελλάδα. Η ερώτησή μου είναι, ποια μουσική σας αρέσει και ποια είναι τα αγαπημένα σας φιλμ, ταινίες. <laughs> Παρακαλώ εδώ στο κέντρο. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Είναι μάλλον πρακτικής φύσεως το ερώτημα. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι δημοσιογράφοι ε, θεωρούνται αντιφρονούντες στη Ρωσία other kind of uh, uh, uh, um, Οι δημοσιογράφοι και οι τέλο πάντων ε, ε, στη Ρωσία υφίστανται τον έλεγχο και εν πάση περιπτώσει είναι γνωστό ότι το ενδιαφέρον είναι στραμμένο επάνω σας, είναι εστιασμένο επάνω σας. Πιστεύετε ότι τώρα που έχετε αποκτήσει μια δημοσιότητα, είστε περισσότερο προστατευμένες ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να σας συμβεί κάτι κακό πλέον. Και μια ακόμα ερώτηση. Ε, Μάσο και η Νά... Εσείς, Μάσο και η Νάντια, συναντηθήκατε με την κυρία Κλίντον. Είναι πραγματικά φεμινίστρια κατά τη γνώμη σας ή απλώς προσποιείτε ότι είναι. Άρα λοιπόν τρεις ερωτήσεις προς τις δύο από εσά. Δεν ξέρω πώς θα απαντήσετε. Ωραία. Λοιπόν, εσείς απαντάτε. Με τη μουσική. Η Γκρασνότσκα Μπαρόνα είναι η μπάντα που μου αρέσει. Κατά πάσα πιθανότητα δεν τη γνωρίζετε γιατί είναι ρωσική μπάντα. Είναι από τη δεκαετία του 80. Ίσως, ίσως την ξέρετε, μπορεί. Δεν ακούμε τα σχόλια από την αίθουσα. Θα έπρεπε να γνωρίζετε τα, τα λόγια των τραγουδιών. Εγώ μεγάλωσα με την Ιρβάνα και Αγόραζα CDs, αλλά έπρεπε να δουλέψω για να αγοράσω τα CDs που αγαπούσα. Πήγαινα στο σχολείο, αλλά δούλευα ταυτόχρονα σε ένα κατάστημα που νίκιαζε βιντεοτενίες. Ε, ξέρω λοιπόν αρκετές ταινίες, είναι δύσκολο να απαντήσω στο ερώτημα. Ε, το Ντάρν Αρονόφσκι, ναι, όταν ήμουν 15 ε, μου άρεσε ο σκηνοθέτης. αλλά πρέπει να τσεκάρετε την «Γραστάνσκα Βαρότνα. Τώρα, α, δημόσια άμυνα είναι η μετάφραση του όρου ή της ονομασίας της μπάντας. Σχετικά τώρα με την δική μας ασφάλεια και την δημοφιλία ή τη δημοσιότητα που έχουμε πάρει. Κοιτάξτε, αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο ξεκινήσαμε τη media zone. Διότι όταν είσαι έγκλειστο στη φυλακή και οι άνθρωποι σε γνωρίζουν, όπως ας πούμε τους ε, πολιτικούς ε, φυλακισμένους, τους φυλακισμένους για πολιτικούς λόγους, πρέπει κάπως ε, αυτό λειτουργεί σαν προστασία της ζωής σου, διότι όταν οι άνθρωποι μιλούν για σένα, οι αρχές δεν θα τολμήσουν να σου κάνουν κακό, να σε σκοτώσουν. Υπάρχουν όμως πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία και είναι αρκετά γνωστοί. Εμείς όμως αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο για να προστατεύσουμε άλλους. Όταν ξεκινήσαμε το Media Zone, το 2014, αρχές του 2014, λίγο πριν από τις εξελίξεις στην Κρυμαία. Και υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρθηκαν, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που διαμαρτύρονταν τότε και ναι, στη φυλακή, αλλά και μετά, τώρα δηλαδή, είναι ένας τρόπος ασφάλειας η δημοφιλία, η δημοσιότητα. Τώρα είμαστε σε διαφορετική κατάσταση από το 2012. Παραδείγματο χάρη μπορεί να έχετε ακούσει για τον Μπόρις Νιέντσοφ, που ήταν ένας από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης. Εκτελέστηκε κοντά στα τείχη του Κρεμλίνου και έγινε πολιτικό σύμβολο της Ρωσίας, της Μόσχας. Σκοτώθηκε, σκοτώθηκε εκεί. Και είναι το κυριότερο παράδειγμα Ε, του τι συμβαίνει τώρα. Δηλαδή δεν, δεν ντρέπονται οι άνθρωποι αυτοί. Αν θέλουν να κάνουν κάτι θα το κάνουν. Η ερώτηση τώρα, για ποιο λόγο υπάρχουν διαδηλώσεις, εξεγέρσεις, ε, μάλλον για ποιο λόγο δεν υπάρχουν διαδηλώσεις και εξεγέρσεις, ο κόσμος φοβάται μήπως γι' αυτό το λόγο. It's kind of a difficult question. Πάλι δύσκολη ερώτηση. Διότι ο, κόσμος ξεσηκώνεται, ε. αλλά ε, ε, η, η διασύνδεση, αν θέλετε, το τον αυτού που εσείς μαθαίνετε για το τι συμβαίνει στη Ρωσία και τα όσα συμβαίνουν στη Ρωσία είναι ισχνή. Δεν μαθαίνετε πολλά πράγματα. Ίσως πρέπει να βλέπετε, να κοιτάζετε περισσότερο το Facebook. Η κατάσταση είναι φοβερή. Και το 2014, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πολλοί άνθρωποι, ε, το ίμιση των ανθρώπων που είναι ενεργοί πολίτες, εγκατέλειψαν τη χώρα υπήρξε ένα κύμα μετανάστευσης από απογοήτευση. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, επειδή οι άνθρωποι δεν είναι στους δρόμους, δεν διαμαρτύρονται. Οι άνθρωποι αναρτούν πράγματα στο διαδίκτυο ή πηγαίνουν, ας πούμε, στην εκκλησία. Α, Σχετικά με τη Χίλαρη τώρα. Δεν, δεν ξέρω πώς να κάνω το διαχωρισμό μεταξύ αυθεντικών φεμινιστριών και μη αληθινών, ας πούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια κλίμακα μέτρησης. Νομίζω ότι η Χίλαρη και ο Μπιλ Κλίντον, μάλλον δεν μιλήσαμε πολύ με τη Χίλαρη, μιλήσαμε με τον Μπιλ Κλίντον. Για μένα είναι ένα από τα σύμβολα της δεκαετίας του 90. Οπότε και για τη Ρωσία ήταν μια εντελώς διαφορετική εποχή και πολλοί άνθρωποι τον συμπαθούσαν διότι εγώ τότε βέβαια ήμουν παιδί, ήταν η παιδική μου ηλικία εκείνη την εποχή και για μένα ήταν η καλύτερη εποχή. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα εποχή. Μου υπενθύμησε λοιπόν εκείνη την εποχή και μας είπε Μας διηγήθηκε το πώς ακριβώς ήρθε, επισκέφθηκε τη Ρωσία για πρώτη φορά τη δεκαετία του 70 όταν ακόμα ήταν φοιτητή και με ανταλλαγή φοιτητών ήρθε στη Ρωσία και πήρε ένα τρένο και ταξίδεψε από τη Μόσχα στην Αγία Πετρούπολη. Μίλησε πολύ για αυτή την εποχή, μας περιέγραψε με λεπτομέρειες και μας είπε μη χάνετε το κουράγιο σας. Και για μας αυτό ήταν πολύ καλό. Come in. you done? You're, you're, yes, you're, you're turn on movies from the beginning. Yeah, I still remember. Λοιπόν, εξακολουθώ να θυμάμαι την πρώτη ερώτηση που αφορούσε ταινίες και μουσική. πάρα πολλά μέλη της οικογένειάς μου είναι μουσική. Ακούω πάσης φύσεως μουσική, από κλασική. Ο πατέρας μου είναι, του αρέσουν οι Depeche Mode, ας πούμε. Μεγάλος ακούγοντας Depeche Mode. Και όταν ήμουν 12, τα μεγαλύτερα ξαδέρφια μου με εισήγαγαν στο, με στο Division επί δύο εβδομάδες και πάω στον ξάδερφο και, μου λέει, και του λέω τι ωραίο που είναι. Πρέπει να πάω στις συναυλίες τους και μου λέει θα σε απογοητεύσω. Αυτός αυτοκτόνησε πριν, εδώ και 12 χρόνια. Πριν, 12 χρόνια πριν γεννηθεί εσύ μάλλον. Δεν θα το βάλεις αυτό στην ιστοσελίδα σου λοιπόν. Uh, Όσον αφορά τις ταινίε, μ' αρέσουν τα ωραία ντοκιμαντέρ για οτιδήποτε, επί παντός επιστητού, κυρίως για τους παλαιούς αρχαίους πολιτισμούς άλλων χωρών ή για τις εξεγέρσεις ή για μυστηριώδη μέρη. Μπορώ να παρακολουθώ επί ώρες τα ντοκιμαντέρ. Και αυτό το κάνω τώρα γιατί θέλω να γίνω σκηνοθέτης. Μ' αρέσουν ταινίες του Wes Anderson, Jim Jarmusch. Του... Μου αρέσει ο κινηματογράφος και θα μπορούσα να μιλάω επί ώρες, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνω. Είσαστε κουρασμένοι και θα περάσω στο δεύτερο ερώτημα που αφορούσε την ασφάλεια. Ναι, να μιλήσω. Ευχαριστώ. Η ερώτηση είχε σχέση με την ασφάλεια των ακτιβιστών, των δημοσιογράφων κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι, όπως είπε και η Μάσα, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπε. Μίλησε για τον άνθρωπο που στη δεκαετία του 90 δούλευε για την κυβέρνηση. Ήταν επικεφαλής μιας ολόκληρης περιφέρειας στη δεκαετία του 90. Όχι μόνο μια πόλη, για ολόκληρη μια περιφέρεια. Ένας άνθρωπος που η κυβέρνηση τον θεωρούσε ηγέτη αντιπολίτευσης. Πολλοί κόσμος Ακόμα και ο παδί του Πούτιν τον συμπαθούσαν για αυτά που έκανε στη δεκαετία του και αυτόν τον σκοτώσανε στην καρδιά της χώρας. Άρα, κανείς δεν είναι ασφαλής. Αν ε, σκέφτεσαι ότι αισθάνεσαι ανασφαλής, θα σταματήσεις. Η Μάσα αναφέρθηκε στην περίπτωση της 6ης Μαΐου πολύ καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ε, τρομοκρατεί τον κόσμο η κυβέρνηση. Πριν από πέντε χρόνια όλα ξεκίνησαν από μια ειρηνική διαδήλωση. Οι αστυνομικοί προκάλεσαν, ξεγέλασαν τον κόσμο. Ήταν στενή η έξοδος και τελικά κατέληξε να γίνεται σύγκρουση με την αστυνομία. Στην ουσία όμως δεν ήταν σύγκρουση. Ήταν μια ειρηνική διαδήλωση. Ο κόσμος δεν ήταν οπλισμένος, ενώ η αστυνομία είχε ε, γκλόμπ, ρόπαλα, και αυτοί τους ε, χτύπαγαν τον κόσμο και τον κρατούσαν. Συνελήφθησαν περίπου 400 άτομα. Οι περισσότεροι από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι αφού πλήρωσαν ένα είδος προστίμου, αλλά δεκάδες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση και 37 ή 38 συνολικά, εκ των οποίων πολλοί είναι ακόμα στη φυλακή. Ένας καταδικάστηκε μόλις πριν δύο μήνες. Η ανακριτική έρευνα για όλη αυτή την υπόθεση συνεχίζεται. Άρα, αν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εκτίσει την ποινή τους και απελευθερώνονται, ε, συλλαμβάνουν νέους και λένε «Εσύ πριν από πέντε χρόνια ήσουν σε αυτή τη διαδήλωση στη Μόσχα και σε έχουμε σε βίντεο που προσπαθείς να επιτεθείς σε έναν αστυνομικό». Και δεν κλείνει η υπόθεση. Και δεν σταματούν να το κάνουν αυτό. Αυτό είναι ένας τρόπος ε, να τρομοκρατεί τον κόσμο η κυβέρνηση. Και ως εκ τούτου απαντώ στην ερώτηση γιατί δεν βγαίνουν στο δρόμο οι Ρώσοι να διαδηλώσουν, όπως στην Ελλάδα. Γιατί οι άνθρωποι φοβούνται για την ασφαλειά τους, πρώτον, και δεύτερον, η Ρωσία είναι χώρα τεράστια. Για να πας από το ένα μέρος σε ένα άλλο μπορεί να χρειαστεί και δύο εβδομάδες. Υπάρχουν πάρα πολλές μικρές πόλεις και χωριά όπου η ενημέρωση παρέχεται μόνο από την τηλεόραση. Ακόμα και οι φτωχοί βλέπουν τηλεόραση και νομίζουν ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι πρέπει για αυτούς. Δεν αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση αυτό έπρεπε να μας κάνει έτσι κι αλλιώς γιατί εμείς πληρώνουμε φόρους. Αυτό έχω να πω ως απάντηση. Λοιπόν, ο χρόνος έχει τελειώσει. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, οπότε θα ζητήσω την κατανόηση όλων, ε, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού, τους, το, τους οποίους πιέζουμε, αλλά δεν ξέρω πόσοι, δεν βλέπω πόσοι έχουν ζητήσει πέντε ερωτήσεις. Λοιπόν, αν δεν μακρηγορείτε και αν ε, οι καλεσμένες μας δεν μακρηγορήσουν, σας παρακαλώ, ας κινηθούμε ε, σύντομα. Α, και άλλες ερωτήσεις. Ξεκινάμε από αυτή την πλευρά. Στα γρήγορα όμως, σας παρακαλώ. Αλλιώ... Ε. Θέλω να ρωτήσω ε, αν κατά τη γνώμη των ε, κυριών που μας έκαναν την τιμή και είναι εδώ απόψε, οι γυναίκες στη Ρωσία, εκτός από τα γενικά προβλήματα δημοκρατίας που αντιμετωπίζει όλος ο ρώσικος λαός, αν οι γυναίκες έχουν ιδιαίτερα προβλήματα στη Ρωσία. Okay. The question is that apart from the general problems that of course uh, they would have like every Russian, are there problems that women face more specifically in Russia today? Are there problems affecting women, uh, issues affecting women more in Russia? And what are these pressing issues? let's go back there for that question there maybe Να, ας απαντήσουμε. Ε, ας απαντήσουμε κάθε ερώτηση ξεχωριστά, έτσι είναι πιο εύκολο. Ε, ωραία, έχουμε πολύ λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Πολύ γρήγορα λοιπόν η απάντηση. Ζητώ συγγνώμη που σας πιέζω. Ναι, ως γυναίκες έχουμε πολλά προβλήματα. Ένα εξ αυτών είναι η οικογενειακή βία, η βία εντός των σπιτιών. Μέχρι πρότινος ε, αυτό το έγκλημα. Τώρα δυστυχώς ε, δεν είναι πλέον έγκλημα. Έχει αλλάξει η νομοθεσία. Είμα, ήμουν αρκετά σύντομη. Ωραία. Πρέπει κάπως να συνδυάσω το ρόλο μου του συντονιστή. Εσείς τι έχετε να πείτε. Κοιτάξτε, είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν τις γυναίκες, αλλά η οικογενειακή βία είναι ένα κυρίαρχο θέμα αυτό τον καιρό. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα. Δεν υπάρχουν γυναίκες στην πολιτική, παραδείγματο χάρη, για να αποτελέσουν και πρότυπα προς μίμηση. Παρόλο που υπάρχουν κάποιες γυναίκες πολιτικοί, παρόλο που υπάρχουν κάποιες γυναίκες πολιτικοί, Κοιτάξτε, οι, οι βασικοί πολιτικοί παίκτες, οι προβεβλημένοι πολιτικοί είναι άνδρες, δεν είναι γυναίκες. Οι γυναίκες πολιτικοί, αν υπάρχουν, συμφωνούν με τους άνδρες. Δεν εκπροσωπούν την άποψη, τη γνώμη των γυναικών της χώρας. Δεν ενδιαφέρονται για τα προβλήματά μας, δεν μεριμνούν για τα προβλήματά μας. Ε, ας πούμε, ναι. συζητείται η πιθανότητα κατάργησης των εκτρώσεων, απαγόρευσης των εκτρώσεων στη Ρωσία. Α, δεν τους απασχολεί όμως η ουσία. δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν γυναίκες στην πολιτική. Ε, ελεύθερα μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν. Δυστυχώς ο ρόλος της γυναίκας στη Ρωσία είναι πάρα πολύ ε, περιορισμένος και το στερεότυπο είναι ότι φροντίζει ε, την οικογένεια, είναι μητέρα, είναι νοικοκυρά και εντάξει αυτό είναι οκ, αλλά υπάρχουν και άλλες γυναίκες όπως εγώ που δεν θέλω να σπαταλήσω τη ζωή μου με αυτόν τον τρόπο, θέλω να μορφωθώ, θέλω να κάνω καριέρα στην ε, επιχειρηματικότητα, στην οικονομία. Δεν, ενώ από την άλλη ενώ από την άλλη υπάρχουν αυτοί που λέμε losers, αυτοί που είναι οι αποτυχημένοι και που δεν τα καταφέρνουν. Ε, ε, δηλαδή δεν μπορώ να περιοριστώ στην ιδέα ότι είμαι γυναίκα. Έχω ένα σύζυγο, έχω το θαυμάσιο σπίτι μου και τα παιδιά μου και δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Αυτό είναι λάθος. Εμένα, ας πούμε, ρωτούν γιατί είναι τα μαλλιά μου κοντά. Γιατί τα κοντά μαλλιά δεν αρέσουν στους άνδρες. Μα δεν δίνω δεκάρα γι' αυτό. Για ποιο λόγο θα έπρεπε η κοινωνία να ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτά τα θέματα με συγκινούν βαθύτατα. Μάσα, thanks for mentioning. Ευχαριστώ πολύ που αναφέρθηκε στη Ζαβορώνα, γιατί ε, ε, η επικεφαλής ήταν μία από τις μεγάλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης ε, της Ρωσίας στη δεκαετία του 90 ε, από τη βάση και έρχομαι στο ερώτημα που θέλω να κάνω δηλαδή ποια είναι τα άτομα που έχουν ε, από τη βάση ξεκινήσει μια αντιπολίτευση στη Ρωσία. Μία από τις καλύτερες φίλες μου συναντήθηκα που με προπονεί είναι συντονίστρια στη Μόσχα. Πώς να σας το πω τώρα. Του, του παραρτήματος Μόσχας. διαφωνούμε μεταξύ μας εντελώς στα πολιτικά, κυρίως όσον αφορά την Ουκρανία. Αλλά θεωρώ ότι είναι μοναδική γιατί ξεκίνησαν να κάνουν επικίνδυνα πράγματα και πολύ ωραία εναντίον του Πούτιν. Για μένα η έμπνευση δεν είναι οι ομάδες που ξεκινούν από τη βάση, αλλά άνθρωποι όπως ο Αλεξάνδρ Πρένερ, που είναι καλός, μ' αρέσει. Είναι μεγάλος ποιητής, πρέπει να σας πω σπουδαίος. Η ομάδα Βόινα πριν από την Bush Riot, που, τους οποίους είχα συναντήσει και η πρώτη μου συνεργασία έγινε με την ομάδα Βόινα. Δεν έχουμε χρόνο, αλλά έχουμε φέρει ε, ένα μέρος της δουλειάς τους. Έχουμε φωτογραφίες. Η Βόινα ήταν πριν από την έτια η, η ε, ήταν εκεί και μετά είναι στη Media Zone. Δηλαδή συγκεντρώνεται διάφορα κινήματα της βάσης και τα φέρετε να συνεργάζονται. Η τέχνη, η πολιτική τέχνη και η αναταραχή που προέρχεται από τη βάση. Γιατί η Βόινα δεν είναι ομάδα, δεν είναι συγκρότημα, είναι ε, ακτιβιστές οι άνθρωποι που τις δράσεις, σε πάση περιπτώσει. Ποιος άλλος. Νομίζω αρκετά. Λοιπόν, μας μένουν χρόνος μόνο για δύο σύντομες. Καυτές, ό,τι εσείς που δεν θέλετε να χάσετε αυτή την ευκαιρία. Γιατί ο χρόνος έχει τελειώσει εδώ και ώρα. μια κυρία και από εσά τους τρεις αποφασίστε ποιος θα κάνει την ερώτηση. Η κυρία λοιπόν. Γεια σας αδερφές, καλώς ορίσατε στην Αθήνα. Ελπίζω να σας έχουν πληρώσει αρκετά για να υποστείτε τις διακοπές, ε, τις, ε, να ακούσετε να σας φωνάζουν και άλλα τέτοια. Ήθελα να σας ρωτήσω Ζητώ συγγνώμη αν αναφέρεστε σε μένα, αλλά δεν ξέρω αν ήταν... Δεν μιλάω σε εσά. Θέλω να απευθύνω την ερώτηση στις αδερφές μου. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν έχετε κάτι να πείτε για να ενθαρρύνετε τις φεμινίστριες στην Ελλάδα τώρα που πήρατε μια πρόγευση του τι υφιστάμεθα εμείς εδώ. Και πραγματικά πριν από μερικά χρόνια υπήρχαν οι Pusty Riot ε, που ήταν ε, μια ομάδα στην οποία συμμετείχα και εγώ για να σας τιμήσει. Κάναμε ε, εκδηλώσεις σε εκκλησίες και ήθελα να σας χαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. right? Δεν ήταν ερώτηση, ήταν ένα σχόλιο. Ωραία. Εντάξει. Εσείς. Είναι η πρώτη μου φορά που έρχομαι στην Ελλάδα. Δεν έχω ξανάρθει. Βρίσκομαι εδώ μόνο για μία μέρα. Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσω να ξανάρθω. Διότι παρόλο που δεν γνωριζόμαστε, νομίζω ότι πρέπει να μάθω περισσότερα για σας. Ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προχωράτε κορίτσια. Μην επιτρέψτε κανένα να αποφασίζει για σας. Διότι εγώ υποστηρίζω τα ίσα δικαιώματα για όλες, για όλους. Φεμινίστριες, ας πούμε υποστηρίζω τα δικαιώματα των ζώων ή των ε, ομοφιλοφίλων κλπ. Αν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ομάδες που έχουν περισσότερα δικαιώματα, δηλαδή άνδρες, λευκοί, ε, πλούσιοι ή οτιδήποτε, να τους δείξετε ότι κάνουν λάθος, ότι σφάλουν με τον δικό σας τρόπο. Αυτά. Okay, then have you decided... Ωραία, εσείς αποφασίσατε ποιος εκ των τριών θα μιλήσει, παρακαλώ. Όταν ήμουν στο σχολείο, γράφαμε επιστολές στην Amnesty International ε, και ζητούσαμε να απελευθερωθούν οι πολιτικοί ε, κρατούμενοι. Σε αυτή την εποχή υπάρχουν κινήματα σαν και εσάς και το κίνημά σας γίνεται viral και γίνεται διάσημο παντού. Και, είστε κοπέλες. Είναι γυναικείο κίνημα. Πώς λοιπόν προσελκύεται το ενδιαφέρον των ανθρώπων και το συντηρείτε, το κρατάτε αυτό ε, το ενδιαφέρον. Διότι εντάξει οι άνθρωποι λένε να είναι μια ομάδα γυναικών που κάνουν κάτι και μετά ξαπνίζεται αυτό, χάνεται. Συμβαίνει καμιά φορά, ναι. Νομίζω ότι είναι, περί... είναι περίεργη αυτή η ερώτηση, γιατί αν πραγματικά πιστεύεις σε αυτό που κάνεις και το κάνεις έτσι κι αλλιώς, δεν έχει σημασία αν είναι δράση στο δρόμο, μάθημα στο πανεπιστήμιο, οτιδήποτε άλλο. Αν ότι, αυτό που κάνεις το κάνεις με την καρδιά σου, θα σε ακούσουν, θα ακουστείς. Οι άνθρωποι θα σε προσέξουν. Αυτή είναι μια αλήθεια, βασική αλήθεια. Αν συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις, αν δεν σταματήσεις, δεν θα σε ξεχάσουν οι άνθρωποι, δεν θα ξεχάσουν αυτά που κάνεις. Έχει δίκιο η Μάσα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Είναι κάτι πάρα πολύ πρακτικό. Συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις κάθε μέρα. Αυτό είναι. Δεν είναι ρομαντική η απάντηση, αλλά αυτή είναι. Έτσι γίνεται και είναι αποτελεσματικό. Λοιπόν, ο κ. Παπα-Νικολάου, νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να κλείσουμε την εκδήλωση, να ευχαριστούμε όλους όσοι υποστήριξαν, να ευχαριστήσουμε τους διερμηνείς που μετέφραζαν συνεχώς προς τα ελληνικά και Καταλαβαίνω ότι ε, υπήρξαν και κάποιοι που θέλουν να κάνουν ακτιβισμό ακροατηρίου. Ευχαριστώ για όλα. Ενδεχομένως κάποιες στιγμές χρειάστηκε να κινήσω τη συζήτηση προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Ε, υπάρχουν πιέσεις που από εκεί που βρίσκεστε ενδεχομένως δεν αντιλαμβάνεστε. Υπάρχει θέμα χρόνου και άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά μια απόλαυση, αλλά ήταν και μεγάλη τιμή για μας ε, που βρισκόμαστε μαζί σας.